Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня гуляю после рождественских праздников в Валенсии, вернее, по набережной Валенсии. И вот гуляя, увидел вот такой вот красивый замок. Сейчас я вам его покажу. Он меня немножко удивил, потому что сделать на пляже из песка вот такой вот замок стоит усилий. такие вот есть умельцы.